कॅबिनेट कॅबिनेटातली आज वेगवेगळी सोळा सतरा डिसिजन्स आशिल्ले वेगवेगळी मेजर डिसिजन्स जी आशिल्ली एक दोन तीन हेल्थाची आशिल्ली एक पोस्ट फॅक्टर एप्रुवल एकटा ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेवपाचे बाकीची रुटीन सगळी डिसिजन्स आशिल्ली वेगळे म्हादय हांव कॅबिनेटाचो तरी नोट जो आहा इन न्ही डिटेलान तुमकां धाडून दिता सर दिल्ली वचना माझेच्या मिटिंगेचेर दिल्ली वता आमी खास करून होम मिनिस्टराडे मिटींग घेतल्या होम सदांच इंटर स्टेट डिस्प्यूट जे आसता हे होम मिनिस्टर रिझॉल्व करतात दोन स्टेटी मदले डिस्प्यूट ताज्या खातीर होम मिनिस्टराची मिटींग घेतल्या होम मिनिस्टराडे मेळपा खातीर आज पूर्ण डेलिगेशन हांव मावीन स्पिकर त्याच्या उपरांत health minister environment minister W R D minister Sudin Dhavalikar आनी इंडिपेंडंट एम एल ए पैकी आमचो शेटये पयर जेन्ना ऑपोजिशन जेन्ना पयरचे आमच्या ऑल पार्टी मिटिंगेक एम एल एच्या मिटिंगेक गेली ते थंय येवंक ना आनी तांच्यांनी थंयसर येवन आपलो इंट्रस्ट दाखोवंक ना म्हणजे हेजो अर्थ जाता की तांकां ह्या म्हणजे डिस्कशनान आसत किंवां आपल्या डेलिगेशनान आसत तांकां भाग घेवपाचो ना हे तेच्यांनी पयर स्वताहूनच तेंच्यांनी डिक्लेर केल्लें म्हणटा म्हणून आमी तेंकां आफोंक ना हेतून बाकीचे जे सगळे आमचे म्हणजे आमच्या बरोबर एम जी पी पार्टी आणि इंडिपेंडंट जे आसा या सगळ्यांक घेवन ते पार्टीचे आय डी सी फायराचेर एक आमकां ब्रीफ करता आय डी सी फायराचेर एक